No Cereixo Novo, un trino de merlo con reflexo mouro. Latexa o silencio polo bris de ouro. Arelas de infancia pousanse nos ollos. Vieiros recendentes camiñan nos soños. Agroman as aves antigas no corpo. Azuis do tempo semellan ser mozos é que son un neno que vive o seu soño. No cereixo verde, o vello, e xa soio, no país da lembranza, un esquenzo xordo, un trino de merlo, con reflexo mouro.